呢度咧就指翼所啦，前面呢个位咧，后边我啲团友都顶唔住啊！嗰啲 V I P 位咧晒到死啊，完全冇树荫啊！佢哋仍然企出嚟咧，呢度有树荫嘅话咧，其实都睇到嘅。咁我发觉咧，其实嚟睇呢个 show 咧，唔一定要买飞嘅。如果你系有早晨，早晨终于嚟到咧京都嘅奇缘记啦！呢个奇缘世咧，我等咗好耐噶啦，因为。 以前咧每一年都唔去參加，系香港书展撞咗期啊同期演藝。今年咧縮知咧，因為咧我搞呢個四十五天環島團去參加呢個期演制，好難攞啲飛啊，極极之難買啲飛。後尾我哋經過好多方法吓，先買到啲飛。咁啊，佢舉办其實呢個鴨村嚟嘅，好靚嘅呢個環境下，京都嘅鴨村，我哋沿住呢條河咧，而家就去會場嗰度啦。咁阵间咧就會睇後制，前制咧就係一個星期前睇咗嘅啦。咁啊，而家咧就睇後制嘅部分，後制咧要十架巴車。 同埋山茅嘅，大家喺度等紧啲花车过嚟啊！就喺呢条通嗰度会过嚟转弯嘅。呢个十字路口咧就系市役所啊，隔篱呢条市役所嘅前边，呢個就酒店嘅奥库拉大昌酒店啊吓。我哋嘅 V I P 位就喺前边，啱啱好时间，啱啱好。 啱啱俾咗一包咧冰冻嘅呢个 drink 俾我哋啊，而家就坐喺呢度咧，呢度就系 I P 位嚟嘅，俾大家望一望个环境。跟住咧个 show 就嚟开始啦，前面呢度咧见到咧已经准备行动噶啦，到你嚟啦架车。咁啊，佢嚟到咧，佢每个咧会送一包呢个礼物嘅，咁入边咧就有奇缘制嘅。 以前呢，仲有呢个《奇缘记》嘅介绍一本 pamphlet，仲有咩嘢呢？一条毛巾俾你挡下啲太阳，因为呢度真系好鬼晒啊！仲有呢啲冰冻嘅毛巾啊，因为呢度咧惊你中暑啊。就嚟开始啦，我哋而家准备睇呢个《奇缘记》嘅后制啦。哇，好鬼热啊呢度！

佢哋攞把子線去控制個山矛嘅方向，跟住咧拉繩嘅咧，大約有幾十個藏丁咧喺度拉繩啊！呢個係正廟山啊，見咗一座花車，去轉彎好似孫悟空嚟㗎，非常之靚，真係孫悟空啊！ 呢度咧就指翼所啦，前面呢个位咧，后尾我啲团友都顶唔住啊！嗰啲 V.I.P 位咧晒到死啊，完全冇树荫啊！佢哋宁愿企出嚟咧，呢度有树荫嘅话咧，其实睇到嘅。咁发觉咧，其实嚟睇呢个 show 咧，唔一定要买飞嘅。如果你系有自己系呢个叫咗 Mark 呢个时候嚟到咧，咁不如你早少少嚟呢啲位，出边个位，咁啊搵个有树荫嘅位最紧要，啲太晒啦。佢卖嗰啲飞咧系完全冇遮阴嘅地方。 同埋平嘅。你除咗後邊咧睇唔到前邊喎，即係俾咗咁多錢。嗱，我哋啲飛咧大約五千 yen 一張嘅，再靚啲飛再貴啲一萬 yen 都有。不過咧，發覺咧其實唔買飛都睇到嘅，不過你早少少嚟霸位啦。南観音山は 北観音山と同様王流観音像を本尊としています場所は全体道具像を置いていますこれはお経の一つ手本経の中に全体動機が南へ南へと五十3人の聖者を訪ね菩薩道の修行をした鉄教によるものです 枝をし切り四隅には菊竹梅蘭を掘った氷の草間をつけていますのはは茅像全体によるです前掛けと掛けはにペルシャのダンス真啊！有人都唔要啊！ 唔似日本人，大家好逼啊！大家喺等緊啲山茅道。大船鉾大船鉾は500年余りの歴史を持ち 今から150年前幕末の浜栗御門の兵による大火で木組みや車輪を焼失しましたが幸い嗱，老細咧，差唔多個零鐘頭啦，就完結㗎啦。哇！真係需要好大嘅體力啊，因為呢度咧三十幾度啊，曬到你窿咗咁滯啊！你見到咧，我唔係咁樣遮住咧，根本已經會中暑啊！飲咗好多水都唔掂啊！所以咧， 呢個掣咧應該係趁住後生嚟咯，因為你年紀大咗咧吃不消嘅，即係需要好好大嘅體力嘅。好彩地，我完成咗呢個京都最重要嘅日本最古老嘅祈緣掣啦。而家呢個後制就完啦，呢個最後一架山毛嚟噶啦，已經慢慢地走啦。你見到大家開始起身啦，撤退啦要。我哋而家咧就揾翻啲團友啊，我啲友都熱到，誒，有啲走咗出嚟。 寧願唔要個位啊，因為個位細得好緊要啊！阿 i e h e r e here here h e r e t h r s c o m i n g t h r s coming。How do you feel about the show？I'm interview now。Very good，I really enjoy it so much。But it's so hot。I know it's w a so hot，I'm so afraid to get t h i s o e d off。睇完個 show 咧，我哋就嚟到恩 n 公園入邊嘅呢一間叫佐亞美啊，呢個係積田信長嘅兒生開嘅餐廳。 好靚啊！啲庭園，好中意呢啲日本庭園。哦，呢一邊，呢邊係餐廳，nice。嗯，係高級餐廳先有，因為喺度彈琴歡迎我哋。